Всем привет, дорогие друзья, из солнечной, летней и очень красивой Алании. Сегодня мы находимся в самом центре Алании, на пятничном рынке. Многие из вас знают этот район, потому что здесь много магазинов. Ну и, конечно же, это одно из лучших мест для шопинга в небольших местных магазинчиках. И сегодня мы с вами пришли в магазин Симбол Гиим. Очень многие из вас э, задают вопрос по поводу того, где купить классическую качественную мужскую одежду производства Турции по приемлемым ценам. И вот такой вот магазин находится в самом центре Алании. Обязательно в описании к этому видео смотрите все ссылки, номера телефонов, ну и, конечно же, самое главное, ссылку на карту Google, как найти этот магазин. Как я уже сказала, в этом магазине огромный выбор мужской, классической и кстати, спортивной одежды. Есть спортивные костюмы, футболки, но и, конечно же, прекрасные костюмы, рубашки и костюмы тройки. Где же находится этот магазин и как его найти? Найти его очень просто. Многие из вас знают магазин обуви Руя Кундура. И этот магазин находится прямо напротив магазина Руя Кундура, а также любимого вами всеми ресторана Эниш Тенемьери чтобы не заблудиться, поскольку на пятничном рынке сейчас идет стройка, прямо за магазином Роя Кундура находится автобусная остановка, на которую вы приезжаете в Аланью, когда, например, едете с Конаклы, Авсалара и даже Манавгата. Если вы приезжаете на улицу 25 метров, то до этого магазина очень просто пройти по прямой, а если вы приезжаете на центральную улицу Ататюрка, также по прямой попасть в этот магазин очень просто. Самое главное, смотрите карту в описании к этому видео и не забывайте о том, что всегда есть номер WhatsApp для того, чтобы задать все интересующие вас вопросы непосредственно владельцу магазина. Merhaba, hoş geldiniz. Sembol Giyime. Benim ismim Yunus. E, Sembol Giyim'in işletmecisiyim. Bizim mağazamızda e, 17 yaş ile 70 yaş aralığında e, herkese hitap edebilecek Erkek giyim, pantolon, gömlek, tişört, takım elbise, tek ceket, aynı zamanda kumaş pantolon, klasik giyim, spor giyim ve e, daha farklı seçenek ve renklere mevcut olan bir işletmeciyiz. İş yerimizde her şey mevcut. Mağazamıza 100 TL'den başlayan tişört, 350 TL'den başlayan pantolon çeşitlerimiz mevcuttur. Takım elbiselerde de 1500 TL'den başlayıp 2000-2500 TL'ye kadar devam eden takım elbise çeşitlerimiz vardır. Gömlek çeşitlerimizde de aynı zamanda fiyatlarımız uygun ve cazip bir fiyattır. Kumaşları kalitedir. 150 TL'den başlayıp 250-350 bandına kadar çıkar. Aynı zamanda e, kravattır, aksesuardır, çoraptır, iş çamaşırı gibi ürünlerimiz de mevcuttur. Siyah, lacivert, gri tonlarında ve daha farklı renk seçeneklerinde pantolonlar mevcuttur. Kumaşları bunların likralıdır, esnektir. Artı şu şekilde göstereyim. Fermarlı olup fermarsız olanları da vardır. Düğmeli olan modelleri de vardır. Bu da aynı şekilde likralıdır. Bedenleri 29-30 bedenden başlayıp 42-44 bedene kadar mevcuttur kot pantolonlarda. Renklerde likralı, keten pamuk orana yüksek olan şöyle fermarlı likralı ürünler vardır mevcut. Keten gruplarımızda mevcuttur. Renk olarak da pamuk olana yüksek fermarlı şu şekilde daha farklı renk seçenekleri de var. Bunlar da kotondur. %100 koton. Bunlar ham ketendir. Sine, yani %100 keten, doğal keten. Bunlarda da renk ve seçenekler mevcutlardır. Fiyatları da 450 TL'den başlıyor. 450 TL'den başlayan fiyatlar. Bunlara daha farklı, hesaplı ve uygun olan seçenek modeller de var. Aynı zamanda şu şekilde çino pantolonlarımız vardır. Daha farklı renk ve seçenekleri de var. Arkadaşlar ben de e, sembol giyimden zaman zaman kıyafetler alıyorum. Mesela en son aldığım pantolonu göstereyim size. Şu. Bunun tam siyahından almıştım. Gayet kullanışlı. Keten ve yaz için ideal terletmiyor. Böyle polo yaka tişörtler de kullanıyorum dönem dönem. Ve bunlar viskon böyle gömlek gibi ince tiril tiril kumaşlar. İnce kumaşlar. Ee, Kalite olarak hep İstanbul ve Türk malı. E, piyasada kolay bulabileceğiniz şeyler değil. E, çok kullanışlı ve kaliteli. Eşofman altı. Bunların daha farklı renk ve seçenekleri var. Gömlek modellerimiz de mevcuttur. Gömlek slim fit, dar kesim, klasik, daha farklı renk ve seçenek modellerimiz, tişört çeşitlerimiz mevcuttur. Bunlarda da yakalar örmedir. Aynı zamanda şöyle düğmesi düğmeli olanı var. Şuralar Oxford kumaş olup yıkandığı zaman kırışmayan yakası çıt çıtlıdır. Bunlarda da 150 TL'den başlayan fiyatlar var. 150 TL'den başlayıp 200-250 bandına kadar çıkıyor. Дорогие друзья, как вы видите, в этом магазине огромный выбор мужской одежды, начиная от футболок и заканчивая красивыми костюмами тротом. Кстати, не забывайте о том, чтобы включить субтитры, для того, чтобы понять, что говорит Юнус Бэй, есть субтитры на русском языке. Ну и, конечно же, у всех у вас возникает вопрос, как общаться в магазине, говорит ли хозяин магазина на русском языке, есть ли русскоговорящий персонал. Друзья, в этом магазине есть русскоговорящие сотрудники, поэтому вы совершенно свободно можете прийти в магазин и общаться на русском языке. Никаких сложностей у вас не возникнет для того, чтобы выбрать красивую мужскую одежду производства Турции по хорошим ценам. Поэтому добро пожаловать. Bunlarda da 150 TL'den başlayan fiyatlar var. Bunlar viskon kumaş. Rahat yazın giyilebilecek farklı renklerde, farklı modellerde çeşitler mevcuttur. Yine şu şekilde farklı renk, farklı modeller var. Tek ceketlerimiz mevcuttur. Bunların içlerine farklı detaylarda, farklı renklerde gömleklerle beraber kombinliyoruz. Bu şekilde kombinleyip farklı renklerde, farklı modellerde kombin yapabiliyoruz. Daha farklı renk modellerde kombinleyebiliyoruz. Bunlarda daha farklı renk çeşitleri, detayları mevcut. Aynı zamanda kumaş okul için okul çocuklarının lise, ortaokul çocuklarına kumaş pantolonlarımız da mevcuttur. Okula gidecek olan çocuklara small, x small gömlek bedenleri mevcuttur. Okulda kullanabileceği takım elbise Pantolon ceket yine şu şekilde mevcuttur. Ürün içeriği güzeldir. Viskon kumaştır. 70-30 karışımı vardır bunlarda. Bunu da şöyle giydiği zaman tekrardan içine bunlarda da fiyatları 1500 TL'den başlayıp 2000-2500 TL'ye kadar gidiyor. Burada daha farklı renk ve seçenekler mevcut. Daha farklı desenler mevcut şu şekilde daha farklı model ve renklerde de şöyle bordosu var. Daha farklı renklerde. Yine tekrardan grisi var. Daha farklı melajlı, desenli, armürlü. Bunların bedenleri aralığı 46-56 aralığıdır. 46-56 aralığı. Şöyle kahverengi tonlarda da var. Farklı renk desenlerde de var. Bunlar hasır örme kumaş. İçeriği astarsızdır. Kelebek astar. Şu şekilde detayı. Bunlar dört mevsim giyilebilir. Hasır örme kumaş. Hava alır, hava verir. Kumaşın içeriği. Hava alır, hava verir. Aynı zamanda onlarda renkler de mevcuttur böyle. Aynı zamanda şöyle yelekli takım elbiseler de mevcut. Şu şekilde. Yine yelekli takım elbiseler de var. Pantolon, brüke yelek, jiletka e, ve Aynı zamanda ceket 3 parçadır. Bunlarda da renkler mevcut. Siyah, gri, koyu gri, antrasit koyu gri renklerde mevcut. Bunların fiyatları 2000 TL. Bunlar da aynı zamanda kumaş özellikleri farklıdır. Astaldır, çift yırtmaçlıdır. Farklı modelleri, farklı detaylarda yaka modelleri vardır yani. Şöyle baktığımız zaman. Bunların da içine aynı zamanda <clears throat> şöyle bir beyaz gömlekle şöyle bir kravatla beraber detaylı bir şekilde kombinleyebiliriz. Bunun yanında aynı zamanda şöyle bir kol düğmesiyle beraber yine tekrardan bir kravat iğnesi şöyle taktığımız zaman şöyle kemer rimel koyduğumuz zaman kemerle beraber bu takım elbisenin fiyatı komplesi 2500 TL'ye mal oluyor. Aynı zamanda mağazamızda spor kesim keten gömleklerimizde bulunur. Pamuk oranı yüksek. %100 pamuktur. Aynı zamanda daha farklı desen, renk ve çeşitler mevcuttur. Bunların fiyatları da yine aynı zamanda şu şekilde 238 239 TL'den başlayıp daha yukarıya doğru giden fiyatlarla aynı zamanda bunlar da şu şekilde baktığımız zaman siyah, beyaz daha farklı renklere mevcut sahip. Daha farklı renklerde gömleklerimiz de mevcuttur. Aynı zamanda bunların yanı sıra şu şekilde mağazamızda uzun kollu uzun kollu olarak daha farklı desen ve renklerde gömleklerimiz mevcuttur. Aynı zamanda bunların kısa kollu, pamuk oranı daha yüksek olan ürünlerde mevcut var. Şöyle daha farklı kısa kollu baba gömlekleri. Bunlar da aynı zamanda bedenleri e, small, medium, large, x large, 2x large, double x large yani e, 3x large'a kadar olan bedenler var. Şöyle şu şekilde daha farklı renk seçenekleri de mevcut. Aynı zamanda şöyle daha farklı Kargo pantolonlarımız da var. Yine aynı zamanda yanları şu şekilde kargo pantolon, askeri pantolon gibi şu şekilde pamuk oranı yüksek yine. Bunlarda da arka cebi şu şekilde. Şöyle şu modellerde şu şekilde daha farklı renk modelleri var. Askeri pantolonlar da var. Kamuflaj isteyen olursa daha farklı renk ve mevcut modelleri mevcuttur yani. Bunlarda double x'lerce kadar büyük bedene kadar var. Yine şöyle medium'dan başlayıp daha farklı renk seçenekler burada. Şu şekilde desenleri var. Yakalı polo yaka. Bunlar da %100 pamuktur. Bunlar da aynı zamanda daha farklı. Şöyle renk <clears throat> desenler mevcuttur. Yine bunlar da aynı zamanda şöyle 4x'lerce kadar büyük beden tişörtlerde mevcut var. Şu şekilde. Bunlar da %100 pamuk oranıdır. Bunlar da 150 TL'den başlayıp 200 TL'ye kadar devam etmektedir. Aynı zamanda uzun kolları da var. Yakaları farklıdır bunlar yine şu şekilde. Daha farklı renk seçenekleri var. Bunları da Yunus'un verdiği kıyafetleri denedim. Bence gayet şık oldu bakalım imaj maker'ım ne diyecek? Merhaba. Merhaba. Ee, Ali ve Ayhan arkadaşımızı e, giydirdik. Kombinleri hayırlı uğurlu olsun. Ürün içeriklerini anlatacağım. Ayhan Bey'in üzerindeki tek blazer ceket, pi cekettir. Ee, içerine e, Ayhan Bey tişört giymek istedi. Tişörtle beraber kombin yaptık. Altına tek bir tane e, yandan cepli keten slim dar kesim pantolon giymek istedi. Altına spor bir şekilde ayakkabısını giydi. Ve e, pantolonumuzun arka düğmeleri beyazdır. Kombin olaraktan armürlü desenli. Ceketimiz e, pamuk. Yeri güzeldir. içeriği güzeldir. Aynı zamanda bunun içerisine beyaz tişört, e, siyah tişört daha farklı renklerde kombin yapabilir. Pantolon da aynı ona keza. E, daha farklı yerlerde, daha farklı konseptlerde giyebilir. Daha farklı ürünlerle de teşhir edebilir. Ayhan Bey'e hayırlı olsun yeni kıyafeti. Ali Bey gel. Ali Bey de okula yeni başlayacakmış. Bana bir tane okul kıyafeti lazım dedi. Bizim e, şehrimizde giyilen okul kıyafeti, üniforması olaraktan lacivert bir takım elbise giydirdik Ali Bey'e. İçinde beyaz gömleği, kravatı, takım elbisesi şu şekilde pantolonu Ali Bey'in ayakkabısıyla beraber Ali Bey'e de kıyafeti hayırlı uğurlu olsun diyelim. Aynı zamanda şöyle arkasını görebilirsiniz. Farklı çift yırtmaçlıdır. Slim fit, Ali Bey'in e, okul hayatında başarılar dileyeceğiz. Ali Bey'e güzel, şık ve güzel durdu. Tam üzerine göre. Aynı zamanda bunlara vermiş olduğumuz bu kıyafetlerin terzilik işlemlerini de yaptırıyoruz biz burada. Pantolonların paçalarını da kısalttırabiliyoruz yani. Büyük olursa daralttırabiliyoruz. E, dar gelirse genişletebiliyoruz. Onlarda da e, terzimiz var. Şu anda e, mağaza içerisinde değil ama dışarıda. Onlara da yardımcı olabiliriz. Ütüsüydü, kol kısaltmasıydı, paça kısaltmasıydı. Aynı zamanda terzilik işlemlerini yaptırabiliriz. Ee, Ali kardeşimin e, bedeni 44 bedendir. Aynı zamanda bu takım elbisenin 46, 48, 50, 52, 54 bedenleri, 56 beden, 58 bedene kadar mevcutta elimizde bulunmaktadır. Daha farklı renkleri de vardır. Siyahı, laciverti, grisi, e, bordosu daha farklı renk ve e, kombinlerde tasarlayabiliriz e, okul hayatındaki başka öğrencilere giymek isterse giymek isterlerse yardımcı olabiliriz. Aynı zamanda Ali Bey'e e, giydirmiş olduğumuz ürünün e, markası Bagi markasıdır. Türkiye'de İzmir'de imal edilmektedir. İçeriğinde şöyle baktığımız zaman e, detayları ve bedenleri yazmaktadır. 44 beden ve 6 droptur. Şu şekilde Дорогие друзья, вот такие вот красивые комплекты для Айхана и для Али подобрал Юнус Бэй. Как вы видите, вариантов очень много, от очень строгих классических до э, вот таких вот ну, более или менее полуспортивных. Али, как тебе твой костюм? Нравится. Мне э, кажется, очень красиво сочетается с э, пиджаком, да? И посмотрите, тоже вот такая вот необычная э, а, поло, очень красиво сочетается даже с ну, такими полуспортивными casual ботинками. И ботинки мы, кстати, взяли для примерки, но и в дальнейшем <laughs> Айхану очень понравились эти ботинки, он хочет купить в магазине Руя Кундура. Поэтому а, вы можете в одном месте приобрести практически все, а, начиная от обуви и заканчивая костюмами. Дорогие друзья, э, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно приезжайте в Аланию, в Анталию, в Турцию, покупайте вот такие вот красивые костюмы, улыбайтесь, <laughs> вам подобрали очень классные вещи. Покупайте красивую мужскую качественную одежду производства Турции, приходите в магазин Симбол, э, Симболь Гиим и, конечно же, радуйте себя красивыми вещами. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. Sembol Giyim'e hoş geldiniz. Ee, sizi Sembol Giyim'de ağırlamaktan mutluluk ve arz ederiz. Yeni yerimizde, yeni mağazamızda, yeni çekimlerimizde size daha iyi hizmet verebilmek için mağazamıza beklemekteyiz. Ee, adresimiz Cuma Pazarı Rüya Kundura karşısındadır. Ee, herkesi e, mağazamıza bekleriz.